E o errado é fuzilador SP É Alex irmão Moleque formado em faculdade, especialista em criminologia Assaltos bancários, tráfico intenso, estoque fechado de pote legal As peças na mesa bolando um plano, a próxima vítima quem eu não sei Vai ser na zona sul que vamos atuar, porém esse assalto O pique homem, vamos nas bate papisa, sem medo nenhum é tomar lá da cara Treinado na cara os mané é terrorista Permite preparar pra tomar poder Se tu der é o pé, vou fraquejar Nós te rasga na bala, nem tenta correr SP é assim, nós corre pelo certo E o certo é exaltado Sangue de bandido, profissão perigo E o errado é fuzilador É fuzilador SP é assim SP é assim, nós corre pelo certo E o certo é exaltado Sangue de bandido, profissão perigo E o errado é fuzilador faculdade especialista em criminologia Assaltos bancários, tráfico intenso, estoque fechado de porte legal As peças na mesa bolando um plano A próxima vítima quem eu não sei vai ser na zona sul que vamos atuar Porém ação esse assalto, o pique homem é bom Nós pode pra pisa sem medo nenhum, é tomar lá da cá Treinado não calhas, mano é terrorista, verme te prepara pra voar o poder Se tudo é o pé, vou fraquejar, não te rasga na bala, da certo E o certo é exaltado Sangue de bandido, profissão perigo E o errado é fuzilado É fuzilado SP é assim SP é assim, nós corre pelo certo E o certo é exaltado Sangue de bandido, profissão perigo E o errado é fuzilado É fuzilado É a faculdade criminosa, irmão Tenta bater de frente